呢。嗯。十五号我会去乐和。早安。对呀。你今天要陪我。来来来。没有人去啊。 车上有两个大的扬声器，但是选址时间没到，不能启用。郭老师在不在？在。郭老师。 郭老师你好，是是，在等红灯，顺便采访一下可以吗？可以。然后今天在做什么？今天我来到瑞穗，挨家挨户的扫街，而且要发送我的文宣，而且要希望呢每一户的人家都可以认识我，而且要支持我，投给我。差不多哦。到那边。我是 <laughs> 古老师本人哦，环境好，送你古老师哦。哎，是的，好的，好的，一个盖头巾哈哈，个 <laughs> 波涛。 谢谢，谢谢。感谢你哦。对，啊，这句话哦，上冠军啊，给你带场号。谢谢。各位瑞士的好朋友，大家好。让夸莲看得见，支持夸莲女儿 Grace，她是我们的莲玉林女儿。 前总统府发言人，对，我是院长，我也看到电视，哎，好，我跟你拜托，来来，院长拜托拜托，好，来来，来，院长，好，拜托拜托哈，谢谢，大家好，我是格拉斯，啊，我是格拉斯本人，那今天呢，就来到瑞穗，一定要跟大家拜托，感谢大家，曾担任过立委，拜托 o 经历丰富，历练完整，是我们花莲的女儿 g l o s 让花莲看得见，支持花莲女儿 g l o s 让瑞穗看得见，支持我们瑞穗青年，很飞平瑞穗青年。我是 l s 本人，你好，拜托你们了。这样啊， 看这边，一二三！我们瑞士的好朋友，大家早安，大家好！我们十月十五号在乐和三十九号竞选总部成立，请瑞摩共襄盛举，万众创业支持，欢迎你，u s 阿姨，辛苦谢谢你！瑞穗看得见你。 祝新年常太平，贺新禧，新格局，新力量。老板。老大家好，我是古拉斯哦。今年的确哦，呃，我回来参选花莲县的县长。那我们现在呢，进入到选举的下一个阶段，我们就是即将进行这种挨家挨户的扫街拜票，希望争取大家的支持。 因为我们是花莲在地的女儿，那也非常诚恳的，也希望大家一起加入这场运动。因为今年的选举不是要投给 PLUS，今年的选举是要投给花莲人自己，花莲人做主。感谢大家，一定要一起来。来看得见，来 PLUS 花莲的女儿 PLUS。 我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。